बॉलीवुड एक्ट्रेस अपने हॉट बिकनी पोज को लेकर फेमस होती है वहीं दूसरी ओर एक्ट्रेस से ज्यादा आजकल की मॉडल इतनी फेमस हो रही है कि लोग एक्ट्रेस से ज्यादा मॉडल को पसंद करते हैं इसमें नाम शामिल है अन्या सिंह का अन्या सिंह की आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पर तस्वीरें कि किस तरह अन्या सिंह अपने अलग अलग अंदाज से अपन अपने अलग अलग हॉट पिक्स से और अलग अलग हॉट बिकनी से लोगों को खुश कर रही है अगर आप चाहते हैं अन्या सिंह की कुछ फोटोज देखना तो देखना ना भूले ऑनली ऑन घमासान पर